samo za nju ovo snimam i ovaj bit neka bude low street ali uvek će odoleti do kraja kao boginju i moj život ona je bila uvek tu da mi snagu da ona je bila uvek tu da mi dušu da ali sada znam onda nije pored mene nikad mi nije bilo bok umio da bude kraj mene ja sam bio tu da je snagu da ja sam bio tu da je dušu da mali moje braća koje su uvek bile tu z mene tražili su samo jedne bitove od mene tražili su samo jedne bitove od mene a ja nisam to da uradim jer ovaj život je samo jedna žena koja koja je vredna moga truda koja je vredna moga truda a to je moja duša moje srce moja radost moja tuga ali sada znam nisam bio ovaj koji nije dao da bude kao život tamo jeste znam da je tamo u Slovočkoj ali sada znam da ću se vratiti jednog dana tada je ovo sestra snimao samo za tebe slađa moja najdraža bila bila si uvijek boginja mit bila si uvijek kraljica zlovstvika ali sada znam da ćeš doći slađa do do taj dan nisam znao koliko si mi značila nisam znao koliko si mi ljubav prižala, a sada znam da ste moja porodica uvek tu uz mene. Kada mi je sve loša krenulo, ja sam bio tu uz tebe, ali mi nisam znao da je ovaj život bio tu kada je bilo došlo poziv. Nisam znao koliko ovaj život znači, samo jedno sam znao da mi je ovaj život kao losnik a ja sam tebi dao bit, yeah. Sada, sada snimam ovu pesmu i suze lijem, ali nisi znao da ti si pored mene, jer ovaj život je kao tajna, ovaj život je kao moja duša rajna. Moja duša je ta samo za tebe, sada snimam mene, sracom, ali nisam znao da će su uvijek biti tu z nas, kada nas sve loše krene, bit ćemo biti uvijek tu s tebe, kada nas sve loše krene, mi ćemo biti uvijek tu s tebe, yeah. Ovo je samo za tebe, od DJ Nikasa, od DJ Nikasa, od, od, od DJ Nikasa, od DJ Nikasa nemoj biti tužan, jer doći će taj dan, kada ćeš doći kući i obredovat će se tvojim roditeljima dragim ili ti živani i tvoji sestri tijani tvojim bratu gluvi tvoji sestri Ivani nisam znao koliko ste mi značili sada znam da ste mi život podarili yeah. Jeste kao deo porodice Ovo ovaj je život I samo za vas Ovo ovaj je život Je samo za vas Koliko puta sam to Sebi da ubezno život Ali nisam znao Da je ovaj bit Samo za tebe Da je ovaj bit Samo za tebe Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah Putu Nikasa Da je Lovesink Nova pesma Nova pesma sjećamo se nju koja nije tu ali evo sada snimam kada, do, kada si došla da mi daš taj bit ja sam ti dao samo low streak ja sam ti dao